de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi Parce que j'ai invité des polyglottes. Des polyglottes, ce sont des personnes qui parlent plusieurs langues, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 7 voire plus. Euh, vous avez par exemple euh, Lucas, le cofondateur de euh, Mosalingua, qui lui parle sept langues, mais je vous laisse le découvrir dans la vidéo, il vous en parlera par lui-même. Et oui, les polyglottes sont des personnes comme vous et moi, ce sont des personnes qui ne se sont pas réveillées du jour au lendemain en parlant euh, plein de langues. Elles ont bien commencé, nous avons bien commencé par une première langue, à galérer d'ailleurs euh, avec cette première langue qui est euh, généralement l'anglais. Et donc je leur ai posé une seule question, Quel est selon toi tes trois meilleurs conseils pour apprendre une langue alors avant de découvrir ces trois conseils de tous ces polyglottes. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien, il suffit de cliquer dessus pour recevoir votre formation gratuite. Allez, bim, c'est parti avec les meilleurs conseils de polyglottes pour apprendre une langue. Et bien sûr, je vous retrouve à la fin de la vidéo avec mes trois conseille également euh, en plusieurs langues. Bonjour, je m'appelle Luca, je suis un des cofondateurs de MosaLingua et je parle plusieurs langues, et notamment l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le roumain, en plus des mes deux langues maternelles qui sont l'italien le napolitain. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes trois meilleurs conseils pour progresser à langues étrangères. Premier conseil, concentrez-vous sur le 20% qui donne le 80% des résultats. Apprendre une langue peut sembler une tâche énorme, entre le vocabulaire, la grammaire, et la prononciation, on peut vite se sentir découragé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout apprendre et tout maîtriser. Au cours du 19e siècle, l'économiste italien Wilfredo Pareto avait observé que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, une loi qui s'applique à plein de domaines. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour les langues étrangères Et oui, car 20% des mots que vous apprenez vous seront utiles dans 80% des situations. Et cela ne se limite pas au vocabulaire. On pourrait dire la même chose pour les règles de grammaire, les sons les plus importants à maîtriser, etc. Il suffit donc de vous concentrer sur les trucs plus utiles et plus importants, plus communs, pour ne pas vous embrouiller avec des tas de règles inutiles ou des mots que vous n'allez jamais utiliser et progresser donc beaucoup plus vite. Deuxième conseil, exploiter la technologie pour doper vos résultats. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, il n'y avait pas toutes les ressources que nous avons à disposition aujourd'hui. On avait, dans le meilleur des cas, un livre avec des CD. Et c'était tout. Même si ça nous évitait de nous disperser, car aujourd'hui on a probablement trop de choix, cette méthode était assez limitée, surtout par rapport à un aspect hyper important, les révisions. Après avoir appris plusieurs langues, je me suis rendu compte que la clé n'était pas simplement d'apprendre, mais surtout de retenir ce qu'on apprend. Quand j'ai appris l'anglais et le français, mes révisions étaient manuelles. Pour retenir les mots que j'avais appris, par exemple, je préparais un petit planning de révision. Mais franchement, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des applications comme Mosalingua qui nous rappellent exactement quand réviser, et c'est toujours au meilleur moment pour ne pas oublier. En effet, ces applications intègrent un algorithme qui calcule et espace les révisions en fonction de notre niveau et de nos besoins. Comme ça, nous pouvons retenir un maximum avec un minimum d'effort. Troisième conseil, n'attendez pas trop pour commencer à parler. Quelle est la meilleure façon d'apprendre à jouer du tennis À votre avis, lire un manuel écrit par un champion comme Nadal ou aller sur le terrain avec votre raquette La réponse vous semble évidente, un jouant. Alors pourquoi, pour l'apprentissage des langues, la plupart d'entre nous se concentrent beaucoup sur la théorie en reportant à jamais la pratique Parler une langue étrangère, c'est une compétence, pas une connaissance. Cela veut dire que vous pouvez étudier pendant des années, mais si vous n'ouvrez jamais la bouche, vous ne pourrez pas progresser. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite quand j'ai appris l'anglais. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer tout de suite parce que je sais que pour certains, c'est assez effrayant. Mais mon conseil, c'est de commencer à parler la langue que vous apprenez le plus tôt possible. Et ne vous inquiétez pas, personne vous jugera et vos fautes seront un outil formidable pour progresser. Et vous verrez que la petite satisfaction de baragouiner dans une langue étrangère boostera à fond votre motivation. Obrigado, bon apprendimento, take care, choose. Hello, ni hao, hola, bonjour, je m'appelle Joy et je parle chinois, anglais, français et espagnol. Je suis la créatrice de la chaîne YouTube Faguaren qui est dédiée à la Chine et à l'apprentissage du chinois. Aujourd'hui, je vous donne mes trois meilleures méthodes pour progresser en langue. The first method is to practice every day. Just read articles, listen to podcasts, speak with someone, no matter what you do. The most important is to do it every day. Practice every day is very important for your memory and you will get better easily. And you will learn something every day for sure. Mi segundo consejo es aprende mientras te diviertes. Por ejemplo,

一一个伙伴来联系这个语言，然后你们每个星期最少一次见面啊，说话。这个方式对你来说肯定有很很大的帮助。I hope those methods will help you succeed. Concentrate into o b j e t i v o i y noterindas，好好学习吧。加油！ Bon courage Salut, alors moi c'est François, je suis derrière le site Super Apprenant et aussi je suis derrière le podcast aux frontières du possible. Alors moi ce que je fais c'est assez simple, j'aide les gens à apprendre à apprendre, à booster leur mémoire et à acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Ça veut aussi dire que j'aide les gens à apprendre des langues étrangères. Je parle français, bien sûr, je suis français. Я говорю I speak English. Estoy aprendiendo el español y Je pense pas que le talent vraiment existe dans l'apprentissage des langues. Je pense que ce qui est vraiment réel, c'est les bonnes méthodes, les bonnes techniques et surtout la volonté d'atteindre ses objectifs. Mais peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, ou peut-être que vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais peut-être que vous avez fait face à ce problème. Vous n'arrivez pas à mémoriser de nouveaux mots dans la langue que vous souhaitez apprendre. Alors vous avez tout essayé, vous prenez une liste de vocabulaire et vous essayez de répéter ce mot dans la langue étrangère que vous apprenez des dizaines et des dizaines de fois dans votre tête, tout en espérant en retenir une petite portion. Mais vous savez très bien, c'est une méthode totalement inefficace pour apprendre du nouveau vocabulaire. Surtout, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Bien souvent, quand on fait ça, au bout de quelques minutes, on a déjà tout oublié. Alors c'est pourquoi j'ai envie de partager un secret, une technique que j'utilise en permanence pour apprendre n'importe quoi, pour mémoriser de nouvelles choses et surtout pour mémoriser du vocabulaire dans une nouvelle langue. Alors cette technique elle est très simple, mais d'abord faut un peu comprendre le problème. Pourquoi on n'arrive souvent pas à mémoriser de nouvelles informations en fait, à chaque fois que vous voulez mémoriser une nouvelle information, vous devrez accrocher cette nouvelle information à des choses que vous connaissez déjà, c'est-à-dire à votre toile de la connaissance. Alors comment on peut faire ça pour mémoriser du nouveau vocabulaire, par exemple en espagnol ou en russe Eh bien c'est très simple. Par exemple, si je prends le mot espagnol el plátano, qui signifie une banane. Alors si je vous dis El Platano, ça vous fait penser à quoi Posez-vous cette question. À quoi ça me fait penser Alors là, c'est assez simple. El Platano, ça rappelle l'arbre un platane. Alors pour mémoriser ce mot, je pourrais utiliser la technique qu'on a appris à l'école la plupart du temps. Je pourrais répéter des dizaines et dizaines de fois dans ma tête El Platano, une banane, El Platano, une banane, El Platano, une banane. Mais je perdrais mon temps à faire ça. Ce que je vais plutôt faire, je vais raccrocher ce mot El Platano à des choses que je connais déjà, c'est-à-dire à, à l'arbre un platane. Donc tout simplement, je vais visualiser l'arbre, un platane, El Platano, sur lequel poussent des bananes. Du coup, j'ai bien là le mot plus sa définition. Et comme ça, de manière tout à fait amusante, j'ai réussi à le mémoriser sur le long terme. Alors vous allez me dire, là c'est facile, El Platano, ça ressemble au français. Alors qu'est-ce qu'on fait si le mot est complètement exotique, s'il ressemble à rien de ce qu'on connaît Et eh bien là aussi, il y a une solution. Par exemple, si je prends le mot russe ashushenia. Ashushenia, ça veut dire une sensation, une sensation au toucher. Alors ce mot, il est assez long. Alors comment je vais faire pour le mémoriser Je vais tout simplement le diviser en petites parties. Ici, j'ai ashushenia. Moi, ce que je vois dans ashushenia, je vois le mot chou. Alors pour mémoriser ce mot, je pourrais tout simplement imaginer un chou, un chou-fleur, et imaginer un peu sa texture au toucher. Du coup là aussi j'ai achouchenia, j'ai bien le mot plus sa définition. Sensation au toucher plus le chou. Bien souvent le fait de mémoriser qu'une syllabe d'un mot vous sera suffisant pour arriver à réactiver ce mot pour vous le rappeler sur le long terme. Voilà, alors dès que vous souhaitez mémoriser un nouveau mot, utilisez cette technique. Bien sûr, apprendre une nouvelle langue étrangère, ça passe pas que par la mémorisation de nouveaux mots. Mais avoir une bonne stratégie de mémorisation, ça sera un véritable coup de boost dans votre apprentissage et surtout, ça vous permettra d'atteindre votre objectif en un temps record. J'aimerais finir par cette petite citation en anglais qui résume bien un peu ma vision des choses, mes visions de l'apprentissage et surtout ma vision de l'apprentissage des langues. A year from now, you will reach hot started to learn a new language today. Salut à toi, je suis Olga de Love Surprise et je parle russe, français, anglais et italien et aujourd'hui je te partage mes trois conseils pour progresser très très vite et devenir un véritable Usain Bolt des langues. Premier conseil, jette ton manuel de grand-mère ou par pitié, laisse-le prendre poussière sur ton étagère. Si tu vas apprendre une langue rapidement, le meilleur conseil, c'est une méthode perroquet. Si tu entends des phrases à répétition, tu vas finir par les utiliser et tu peux être sûr qu'ils vont sortir de manière spontané, même si tu es réveillé à 3 heures du mat après une soirée arrosée. Trick number two, talk only to native speakers. Use any opportunity you have to listen to people who speak the language you want to learn as their mother tongue. Find yourself a pen friend, go to language stay in the country you choose, reach actual, real deal conversation with native speakers. In order to become fluent, conversation is the key. And if you go for the language stay, please, please, please stay away of those French people. I know it's very tempting to stay together and to discuss the poor food quality in the US or the very bad weather in Great Britain, for instance, but it will in no way help you to become fluent in Shakespeare's language. Третий совет – Как говорила моя преподавательница по английскому, язык учится в постели. Самый лучший способ выучить язык – найти себе бойфренда или девушку из страны язык, который ты хочешь выучить, и говорить с ней каждый день. По крайней мере, ты уверен, что тебя выслушают до конца. That's it, guys! Grazie mille per la vostra attenzione, spero di avervi potuto dare qualche parziale risposta alla vostra domanda. Have fun, guys! Пока-пока! Salut, euh, je tiens à remercier Lauriane de m'avoir proposé d'intervenir dans cette vidéo. Moi, c'est Pierre du site Le Monde des Langues, donc euh, mon objectif, c'est de vous aider à apprendre rapidement et efficacement la langue étrangère de votre choix, parce que je pars du principe que toutes les langues sont différentes, et que toutes s'apprennent plus ou moins de la même façon, et que si on a des méthodes bien rodées, on peut apprendre plus facilement et en s'amusant n'importe quelle langue étrangère. Alors, quelle langue je parle donc je parle le français, évidemment, qui est ma langue maternelle. Puis j'ai appris l'allemand au collège, en LV1, et ensuite l'anglais, en LV2. Donc ça, c'était les premières langues que j'ai apprises dans le cadre du système scolaire. Et par la suite, pendant mes études, j'ai choisi d'apprendre le finnois, qui est une langue bah, beaucoup plus exotique et beaucoup plus surprenante, parce que je m'intéressais aux pays du Nord, aux cultures euh, qui me semblaient assez exotiques. Et euh, le finnois, c'est une langue que je trouve magnifique, à, écouter. C'est une culture qui finalement est assez peu connue en Europe et qui gagnerait à l'être beaucoup plus. Ensuite, j'ai appris l'italien, parce que l'italien, c'est la langue de mes ancêtres, j'ai des origines italiennes, et c'est aussi un pays qui, me fascine, et euh, je prends beaucoup de plaisir à pratiquer cette langue et à, aller autant que possible en Italie. Et pour terminer, j'ai choisi d'apprendre le japonais, donc ça, c'était vraiment assez compliqué, parce que j'avais essayé de l'apprendre quand j'étais au lycée, puis au début de ma vingtaine, je m'y suis remis il y a quelques années. Et euh, d'ailleurs, c'est la preuve qu'on peut très bien échouer plusieurs fois à apprendre une langue. Et une fois qu'on a les bonnes méthodes et la bonne motivation, on peut réussir à le faire euh, sur la durée. Donc, je parle à divers niveaux cinq langues étrangères. Et euh, pour le moment, je compte pas forcément en apprendre une nouvelle. Je prends plus de plaisir à consolider celle que j'ai maintenant. Parce que mon objectif, c'est moins d'arriver à avoir quelques phrases en plein de langues, mais plutôt maintenant d'arriver à avoir un bon niveau dans quelques langues. Et il n'est pas, hum, il pas impossible que je me mette au russe dans quelques années, une fois que j'aurai consolidé déjà le socle de langue que j'ai apprise. Alors, Lauriane m'a demandé de vous livrer mes trois meilleurs conseils pour apprendre une langue étrangère. Donc, pour vous aider vous aussi à apprendre la langue euh, étrangère de votre choix, je vais vous donner quelques techniques qui sont très très importantes. La première, c'est d'être très régulier dans votre apprentissage. Trop souvent, on se dit que si on passe cinq heures une ou deux fois par semaine à apprendre une langue, ça va être super efficace et on va s'en sortir. Loin de là. Il vaut beaucoup mieux faire une demi-heure à une heure très concentrée chaque jour euh, pour euh, eh bien faire d'énormes progrès parce que le cerveau apprend par répétition, par régularité. Et euh, là où c'est contre-intuitif, c'est que quand on travaille peu, on voit peu de résultats, on voit peu de transformation de soi sur le court terme. Mais je peux vous dire que si vous faites si vous faites confiance à cette façon de faire, au bout d'un moment, vous allez brique après brique construire vos connaissances et vous allez, au bout d'un an, deux ans, etc., vous rendre compte que vous avez fait d'énormes progrès. Ensuite, je vous conseille d'avoir un apprentissage équilibré. Parce que énormément de personnes, par exemple, n'apprennent qu'à l'écrit. Et donc, quand il s'agit de parler, ça coince. Il y a dans l'apprentissage d'une langue quatre piliers. Le premier, c'est écrire, lire, parler et écouter. Donc quatre activités qui font appel à la production, euh, écrire et parler, ou à la réception d'informations, c'est-à-dire euh, lire ou écouter, et qui sont soit orales, euh, donc écouter et parler, soit écrites, lire et écrire. Et toutes ces activités se répondent les unes les autres. Donc dans votre apprentissage, essayez toujours de faire en sorte de bien pratiquer à la fois la lecture, l'écriture, l'écoute et la production orale. Comme ça, vu que vous aurez un apprentissage équilibré, tout va se répondre et ça va euh, fortifier l'ensemble. Disons que l'ensemble est plus que la somme des parties. Et pour terminer, ayez un apprentissage actif, personnalisé. Faites l'apprentissage qui vous ressemble, dont vous avez besoin. N'apprenez pas les listes de vocabulaire de votre voisin. Demandez-vous plutôt ce que vous voulez dire, ce que vous avez besoin de dire. Au lieu d'apprendre de la grammaire, demandez-vous plutôt là où vous faites des fautes et ensuite allez chercher la règle de grammaire. Et de cette manière, vous allez avoir quelque chose de très personnel qui va être beaucoup plus fort, même émotionnellement, qui va vous permettre beaucoup mieux de, progresser rapidement. J'espère que ces trois conseils vont vous aider à progresser. Je vous dis donc dans plein de langues, see you soon, nahdan pian, uh, cheers, grazie per avermi ascoltato, ciao, matane. Salut. Moi, c'est Cécile. Je parle couramment le français, l'espagnol, l'anglais, le slovaque et l'italien. Je me débrouille aussi en portugais, galicien et latin. J'arrive à lire l'alphabet cyrillique et grec et j'ai fait un peu de quechua. Voilà, alors je suis formatrice de professeurs, c'est-à-dire que j'aide les profs, notamment les profs de langue, à mieux enseigner. Et à mes heures perdues, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Je tente. Voilà, alors mes trois conseils pour progresser en langue. Le premier, ce serait euh, d'essayer d'entrer en contact avec des gens qui parlent cette langue que tu veux apprendre. Par exemple, bon, si tu connais des gens dans la vraie vie du pays, c'est encore mieux. Mais si c'est pas le cas, tu peux trouver des gens sur internet, etc. Et en fait, ça va faire deux choses. Ça va te permettre, premièrement, euh, de garder la motivation parce que quand on commence euh, à apprendre une langue, on est tout motivé, on a envie et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Mais le fait d'avoir envie de communiquer avec ces gens, leur raconter quelque chose, de comprendre ce qu'ils nous disent, eh ben ça va maintenir cette motivation en fait. Et la deuxième euh, <laughs> chose, c'est que ben, ça permet justement de pratiquer tout ce qu'on apprend de façon plus ou moins théorique. eh ben on va pouvoir le réappliquer dans la vraie vie. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux. Mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser les temps morts de sa journée. Tous ces moments, en fait, où on fait pas grand chose, où on attend le bus, on est dans sa voiture, dans les transports. En fait, c'est simple de s'organiser en amont pour avoir euh, un podcast par exemple à se mettre dans les oreilles, à écouter ou euh, faire un petit peu euh, des exercices sur une appli sympathique à l'arrêt de bus, etc. Donc vraiment pense à utiliser ces temps morts de la journée ou les moments où tu fais la vaisselle pour t'immerger en fait dans la langue au moins euh, au niveau de l'écoute, de façon passive. Et mon troisième conseil, ce serait de ne pas abandonner. La seule façon d'échouer dans ton apprentissage d'une langue, c'est de lâcher l'affaire en fait. Donc euh, bien sûr, tu peux faire des pauses, mais euh, essaie des choses différentes. Si ce que tu utilises ça marche pas, c'est pas que toi t'es pas capable d'apprendre cette langue, c'est que sûrement la méthode ou les ressources que tu utilises sont pas appropriées à ta façon d'apprendre. Donc fais quelque chose de plus ludique des choses que tu aimes, je sais pas, apprends les paroles d'une chanson que qui te plaît ou regarde un film. Bref, essaie différentes choses et tu vas voir que tu vas forcément finir par la parler, cette langue. I wish you all the best in your language learning, que tus progresos estén a la altura de tus expectativas, ako hovoria Slováci bez práce nie sú koláče, in lupo, a te logo, ja taleme leme, tu kama, wale. Bonjour à tous, je m'appelle Karen Jouté, je suis prof euh, agrégé d'espagnol et docteur en civilisation espagnole et je suis prof d'espagnol pour francophones ici à Barcelone dans ma salle de classe au sein de l'Institut français mais aussi euh, online sur le blog Espagnol Pas à Pas que j'ai créé il y a euh, deux ans et dans lequel je donne mes astuces et mes conseils pour apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, trois conseils pour apprendre rapidement une langue dans trois langues différentes. Primer en catalan, Eh, crec que si voleu par parlar ràpidament una llengua és important, eh, és important organitzar-se. L'organització és un punt que, eh, que és important tenir en compte. Què és organitzar-se? Crec que organitzar-se és tenir eh, objectius a curt termini i a llarg termini també per no perdre la motivació. Vale? i també crec que organitzar-se és tenir una rutina. Tenir una uh, rutina és important perquè, perquè permet eh, aprendre de manera ràpida i eh, sense tenir la consciència d'aprendre, eh, sense, sense eh, fer un esforç. No sé si m'enteneu bé, però tenir, tenir una rutina permet aprendre de manera més Euh, rapida. Si cada día faci una, una mica de vocabulario antes de dormir, després de dues tendrás la impresión que ya no fas un esforç perquè formará parte de la teva routine. Deuxième conseil, if you want to uh, speak uh, a language quickly, I think that you have to practice. As you can see, my English is very, very bad. I'm French and I'm a Spanish teacher and I uh, live in Catalonia, Catalonia, so I don't have to speak English. Mm. My English is very bad. I can't speak very well English. I don't have vocabulary. When people uh, speak to me, I don't understand very well. But even yeah, uh, if I don't have um, vocabulary, I can communicate. I can express an ID. I can uh, communicate with communicate with people. Uh, as you can see, is very difficult. But the key, if you want to speak quickly, I think that you have to communicate. Okay, uh, the practice is not the final of the learning; it's a part of learning. So, the first day of uh, your class, you have to speak communicate, ¿ok? Y para terminar, en español, porque para mí es mucho más fácil, si queréis hablar rápido un idioma, hay que pasarlo bien. En inglés, to have fun, eh, pasar bien en catalán, s'amuser en francés. Y eh, si queréis eh, aprender rápido, sin esfuerzo, creo que lo más práctico es comunicar eh, divirtiéndose, aprender divirtiéndose, ¿vale? Hay que buscar eso en función de vuestra identidad, de vuestras características, de eh, vuestro modo de vivir, de vuestro modo de ser al final. Creo que eh, si queréis aprender rápido, tenéis que pasarlo bien, podéis mirar series, escuchar la radio, cantar, encontrar la clase de cocina en español, eh, mirar eh, YouTube, traducir canciones, todas estas cosas son muy importantes porque vais a aprender gramática, vocabulario en contexto y esto será lo más eficaz Muy bien, espero que, os, espero que os vaya todo muy bien. Eh, hasta luego y a practicar, a divertirse y a organizarse. Hasta luego, adiós. Hallo, ich heiße äh, Jeanne, ich äh, komme aus äh, Frankreich. Ich habe Deutsch in die Schule gelernt und als ich ähm, mit 18 nach Deutschland gegangen bin, ich habe so gesprochen euh, und viele euh, euh, Fehler gemacht. Donc voilà à peu près comment je parlais quand je suis arrivée en Allemagne à l'âge de 18 ans. Et pourtant, quelques années après, je suis devenue Grundschullehrerin, donc c'est prof des écoles en Allemagne. Mein Deutsch ist zum Glück jetzt viel besser geworden, obwohl ich seit Jahren schon in Frankreich wohne. Wenn ich jetzt Urlaub mit meinem Mann in Deutschland mache, dann denken immer die Leute, dass mein Mann eine Deutsche geheiratet hat. Stimmt aber nicht. Ich kann sogar ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Aber nee, das geht immer gar nicht hier. Today, I want to give you three very useful tips if you want to learn a language. I've noticed that my English got better during the time that I was in Germany. Sometimes people even tell me that I have a German accent when I speak English. I don't know what to think about it. Donc le premier conseil que j'aimerais te donner pour apprendre une langue, c'est de t'immerger au maximum dans la langue que tu apprends. Ob du Videos anschaust, Musik anhörst, Texte liest, das alles hilft dir, diese Sprache einzuprägen. Du hörst Satzstrukturen, die in deinem Kopf wie ein Ohrwurm bleiben. Ein Ohrwurm, das ist eine Mélodie, die im Kopf bleibt. Ohrwurm, c'est euh, littéralement un verre, der Wurm, d'oreille, das Ohr, ein Ohrwurm. Donc littéralement un verre d'oreille, mais en fait ça veut dire euh, une rengaine, une chanson qui trotte dans la tête. Et donc ces mélodies, ces structures que tu vas entendre en t'immergeant dans la langue, et eh bien elle va pouvoir trotter dans ta tête et rester vraiment euh, t'en imprégner. This is very important if you want to learn to speak like native speakers. You gotta teach your ears to listen very carefully. But it's not enough to just listen people speaking the language you want to learn. You will have to be curious. And that's my second advice. Sei neugierig. Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. Suche nach der Antwort zu deinen Fragen. Es gibt keine blöde Frage. Kümmere dich nicht darum, ob die Leute das lustig finden, wenn du Fehler machst. Pour moi, ça a vraiment fait la différence quand je suis arrivée en Allemagne à l'âge de 18 ans. J'ai toujours été très bavarde, mais là au moins j'avais une bonne raison de l'être et on ne m'arrêtait plus. je posais beaucoup de questions, je notais tout dans mon petit cahier. Euh, voilà, c'est vraiment mon cahier authentique que j'avais euh, en <laughs> Allemagne dans lequel je notais tout ce que j'apprenais. Je cherchais à découvrir des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Je posais vraiment plein de questions et c'est ça qui m'a permis de progresser. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, ist der wichtigste. Spreche so viel du kannst. Ob du alleine sprichst, mit deinen Handpuppen, mit Freunden, mit einem Tandem oder einfach mit Leuten, die du in Deutschland triffst, Das ist egal, aber Hauptsache du sprichst. Une langue, ça se parle et il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort et que tu acceptes de parler. Tu vas voir que tu pourras être fier de chacune de tes réussites et que cela va t'encourager parce que oui, si tu veux vraiment apprendre efficacement, il faut que tu puisses apprendre avec plaisir, en t'amusant. Durant mes études de professeur des écoles en Allemagne, j'ai dû lire ce livre de Frédéric Fester, Denken, Lernen, Vergessen. Donc, penser, réfléchir, euh, apprendre et oublier. Donc c'est un peu surtout le rôle de la mémoire. C'est un livre vraiment passionnant. Et dans ce livre, alors je vous le traduis, hein, mais il dit quelque chose comme euh, il y a certaines choses qu'on remarque dans la vie qu'on retient euh, pour toute la vie. Il y a d'autres choses qu'on oublie très très vite et il y a des choses qu'on retient pour toute la vie. Pourquoi C'est parce que ces choses-là sont rattachées à des moments particuliers, à des situations qui sont pleines de signification pour nous. Wenn du also etwas tust, was dir wirklich Spaß macht, dann wirst du dir es viel besser merken können. So, have fun and learn German. Hey, bonjour guys, je m'appelle Karine Young, je suis life coach et business coach et je suis ici parce que je suis aussi polyglotte. Je parle quatre langues, portugais, espagnol, anglais et français et je souhaite vous partager aujourd'hui les trois choses principales pour progresser rapidement dans l'apprentissage des langues. Donc voilà la première chose, c'est la motivation. Il faut avoir une forte motivation pour parler une langue. Donc, pour donner comme exemple, je suis brésilienne à la base et j'avais une motivation forte de travailler à l'international. Donc, les deux premières langues que j'ai apprises, c'est espagnol et anglais, parce que si tu remarques, là, les Brésiliens parlent portugais, pour les gens qui sont perdus, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. <laughs> On parle pas espagnol, on parle portugais, et tous nos voisins là, en Amérique latine, là, ils parlent espagnol, la majorité des voisins, donc, c'est très important pour les Brésiliens qui souhaitent travailler avec des affaires internationales d'apprendre espagnol. Et bien sûr, l'anglais aussi, c'est également important pour les gens qui souhaitent aller à l'international parce que l'anglais c'est simplement la langue universelle d'échange. On doit apprendre l'anglais si on souhaite sortir de son pays et aller voir le monde, faire des choses à l'international. D'accord Aussi, j'ai eu une très forte motivation quand j'ai appris les français parce que je suis arrivée en France sans parler un mot de français. Donc, j'avais vraiment motivation de m'intégrer, de connaître des français, d'avoir des amis, de travailler en France. Des voilà, maintenant, j'ai même le passeport français. <laughs> Donc, euh, j'avais une forte motivation et j'avais vraiment un dictionnaire avec moi en permanence pour regarder la prononciation des mots en français. Donc, voilà, la motivation, c'est la chose principale, la base pour apprendre en langue. Deuxième chose, plus importante, c'est la constance. Donc, ça sert à rien si vous ne te dédiez pas avec constance. Donc, je parle souvent dans mon Instagram. Si vous voulez voir ma chaîne YouTube, elle va apparaître tout en haut ici dans les fiches ou sinon tout en bas dans la description de cette vidéo. Je parle souvent de ma chaîne YouTube, dans mon Instagram qui est, comme c'est important d'avoir une constance dans ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Donc, si tu souhaites apprendre une langue, c'est important de, au moins, minimum, c'est dédier trois jours pour la semaine, de faire des exercices, d'apprendre la langue, d'écouter la langue, de parler avec des gens dans cette langue. D'accord? C'est important d'avoir cette constance. Si c'est possible de faire tous les jours, c'est ça que la Kaizen Attitude que tous les jours tu vas faire et chaque jour tu cherches à s'améliorer 1% par jour. 1% un jour, 1% le deuxième jour, 1% le troisième jour, meilleur que les jours d'avant. Et comme ça, dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vous allez donner des pas des géants. Donc, ça, c'est très important, avoir une constance. Et troisième aspect, très important, troisième chose pour apprendre en langue, progresser rapidement dans l'apprentissage des langues, c'est la immersion être dans une immersion dans la langue qui vous souhaite apprendre. Donc, comme vous pouvez faire ça, vous pouvez regarder des vidéos, dans la langue que vous souhaitez apprendre. Vous pouvez écouter des musiques, vous pouvez parler avec des natifs dans cette langue. Vous pouvez aller visiter les pays si vous pouvez en vacances. Et vous pouvez même, comme moi, si c'est possible, habiter dans les pays où les gens parlent cette langue que tu souhaites apprendre. Voilà, soit c'est les trois choses plus importantes pour progresser dans une langue rapidement. Et pour vous donner un, voilà, un autre exemple, j'ai étudié aussi allemand et italien, mais je ne parle pas ni allemand ni italien, parce que simplement j'avais pas une forte motivation pour apprendre, j'étais pas constant et voilà, je n'ai même pas été dans une immersion. Donc je parle pas italien et allemand, chasse. Donc voilà guys, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos beijos, besitos, besitos, muchas gracias et bye bye. So I hope you liked all this advice and you write them down because it is gold. Why? Because I think the best way to learn something is to learn from people who already succeeded in the past. So please apply all what you learn today. Si ustedes apliquen todos estos consejos, estoy segura de que van a conseguir hablando un nuevo idioma y, ¿por qué no?, volverse políglota también como nosotros. Tudo bem, e agora eu quero dar para vocês meus três conselhos para aprender uma língua. O primeiro conselho é praticar falar como uma pessoa de verdade o mais cedo possível. Eu sei que a primeira vez você pode temer falar como uma pessoa de verdade, mas você pode preparar-se antes da primeira vez. Você pode ter um texto escrito e o vocabulário preparado, adiantado. Vocês vão fazer erros, mas não importa. O mais importante é falar e praticar para lembrar. Meu segundo consejo é a regularidade. É mais, funciona melhor, falar, estudar um pouco cada dia, como 20 minutos, em lugar de duas horas a la semana. ¿Por qué? Porque la memoria funciona así. La memoria funciona con repetición y regularidad. Entonces, tienes que respetar a tu memoria. And now my third advice is immersion. Live in the language all the time. All the time. Uh, stop studying at your office during hours. Instead, you should uh, listen to the language all the time. When you cook, listen to your podcast. When you run, listen to your podcast. When you go to work with the subway, read in English in your te- or in your target language. When you are at home, listen to music in your target language. Be always in the language. Just be obsessed with the language. Voilà, c'était les meilleurs conseils de polyglotte pour apprendre une langue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle pourrait aider des personnes de votre entourage à mieux apprendre à progresser en langue. Et bien sûr, si vous voulez retrouver tous ces polyglottes. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo pour les retrouver. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir euh, leurs blogs respectifs, leur page Facebook, leur Instagram, bref. Prenez tous leurs bons conseils et euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et euh, donc je vous dis à plus tard dans la prochaine. Ciao les amis